nagbuar citing a laakarup punya Sadat Sunda syhadatul Qlamfirmansasora asinawansa Pasti hurib Hirup ingkersa diman raksaan kupakan Ja na Si wangi ya ing surat seesi Pu sampun Amit ampunnya para Lu Agung nakawujud Gusti Numa Suci Jembarnakka para Lulu hursa Dudo Awi. Kaibo Agung kaamagung, kaybu anu temukuran,karaman pebunggaran kabu Raman jadi cukan lantaran aya na urang dumelar dipawenan Alluhurnedapa payung ka maha Agung kahendapnedpal raksa ka mga kawasa.